Тема 822. Шашлык во дворе. У нас в городе сейчас так тепло, дует такой теплый ароматный ветер, что на курорты можно уже не ехать, все здесь и так есть. Солнце, зелень, шашлычок. Одна семья приспособилась периодически выходить на зеленую поляну в нашем дворе и устраивать здесь пикник с шашлыком. Очень удобно. Кухня рядом. Если соль забыл захватить, туалет тоже. Если лишнего выпил или съел, на бензин тратиться не надо. И самое главное, огромная экономия времени. Далекий курорт. Это дорого и хлопотно. У меня сестра вчера на курорт поехала. На Черноморское побережье нашей страны. С несколькими пересадками. Сначала на автобусе до Нижнего Новгорода. Затем на Сапсане до Москвы. В Москве села на ночной поезд до Новороссийска. А оттуда автобусом автобусом до какого-то пансионата на берегу моря. На месте будет только через три дня. Эти три дня можно смело вычеркнуть из жизни, потому что о них будет только больно вспоминать. Боль, пот, тяжести, суета и нервы. Прибавьте к этим дням еще три суток на обратную дорогу, когда... Чемоданы будут еще тяжелее, дети еще капризнее, когда только родная прохладная земля кажется настоящим раем и блаженством. Почему бы нам не помочь своим людям, которым не нужны такие испытания, которым для отдыха достаточно просто посидеть в тени родной березы, послушать шум листвы и пение птиц, почувствовать прикосновение родного ветра. Почему бы не организовать внутри города зеленый оазис для тех, кто любит отдыхать вблизи от дома. Шашлык в родном городе у нас, конечно, есть типа уличного кафе, где тоже можно посидеть и отдохнуть. Вот вчера удалось заснять наше местное заведение деревне, где даже можно поесть свежего шашлыка. Но это же какие-то каменные джунгли, где зеленая трава, где ветерок, где дым от мангала. Конечно, кто разрешит людям разводить костер, мангал в центре города, но в Сингапуре, например, разрешили. Уличный шашлык в Сингапуре там во всех городских парках и на пляжах, это при их-то плотности населения. Есть специально отведенные места для приготовления и поедания на природе шашлыков. Эти места платные, ведь иначе на них будет не пробиться. И оплатить их можно через специальные банкоматы. Здесь можно выбрать место и дату проведения своего пикника. Стоит это удовольствие 16 долларов. И от желающих нет отбоя. Обычно очередь скапливается на две недели недели вперед. Информацию я взяла отсюда. Rule Penal Repost 29476 CAC Pravilno Strike Picnic v Singapore HTML Наши люди любят шашлык на природе не хуже сингапурцев, мне кажется, даже лучше, потому что нам по погоде как-то приятнее греться у жаркого мангала. Почему бы что-нибудь подобное не создать в наших городах? Места для шашлыков у нас есть вот точно так же, как сегодня во многих городах создаются спортивные. Площадки посреди двора, места для спорта у нас уже есть, не везде, но есть. А мест для семейного отдыха, с костром и дымом, пока нет. Может, где-то и есть, но я пока о них ничего не знаю. На возражение, что каждый уважающий себя гражданин России так отдыхает. У себя на даче, в домике в деревне, в лесу, у реки, могу сказать следующее. Так отдыхают далеко не все. Ведь если вы выйдете в субботний день на улице своего города, наверняка наверняка встретите людей, которым некуда или ни на чем поехать. Это во-первых. Во-вторых, куда-то ехать – это всегда большие хлопоты. Нужно все с собой взять, от стульчиков для сидения до собственно мангала и зонтика. Вдруг пойдет дождь. Мы обычно собираемся дольше, чем отдыхаем, так что некоторые предпочтут остаться дома. В-третьих, в дикой природе нас может ждать масса неожиданностей, от того же дождя с грозой до клещей, которыми нас так запугали что? Приходится летом в жару одевать резиновые сапоги и плащ-палатку с капюшоном. В-четвертых, в связи с борьбой с пожарами, особенно после 2010 года, людям категорически запрещено разводить огонь в лесу. Кто-то, может, и не соблюдает законов, но добропорядочному гражданину крайне тяжко решиться на такое преступление. Это будет отдых не в радость. Если посмотреть на существующие места для отдыха в городе, где можно не только посидеть под кустом, но и покушать, в частности, у нас, то их очень мало. One заброшенный детский парк, где даже летом днем так темно, что в нем прекрасно себя чувствуют только комары. Излюбленное место для одиноких воришек сумок у пенсионерок. 2. Рекультивированный взрослый парк с несколькими аттракционами и одиноким кафе, которое больше напоминает забегаловку, в которую категорически детям не советуют заходить. 3. Озеро протяжное в нескольких километрах от города. Там летом слишком много народа, потому что это единственный благоустроенный. Открытый водоем в окрестностях. Это озеро слишком далеко для тех, кто ходит пешком, и слишком близко для тех, кто ездит на машине. Four. Есть еще два сквера с фонтанами, но там дико жарит солнце. Отдыхать можно только на узких лавочках, которые подходят больше для молодых парочек, нежели для семейного отдыха. Five. Ну и вот то самое кафе на асфальте, которое показано на второй картинке. Чем мне не нравится любое кафе? Тем, что вы там должны что-то просить. Подайте мне вот то, потом это. Насколько приятнее приготовить свой шашлык самому. Не зря в каждом курортном дворе есть свой мангал для своих отдыхающих. Стоимость шашлыка на Черноморском дворе подумайте. Люди едут за тысячу километров, платят огромные деньги за жилье в размере годового набора услуг своего родного ЖКХ, чтобы иметь возможность готовить свой шашлык во дворе гостеприимной тети Нади. Мне кажется, в этом есть какой-то диссонанс и возможность создать Этакий гостеприимный двор тети Нади в черте своего родного города. Гораздо дешевле и гораздо ближе, чем существующие сегодня дворы на Черноморском побережье. Какая польза родному городу? One. Налоги, конечно. Two. Организованный отдых горожан под присмотром – это вам не незаконный костер в лесу разжечь, здесь все культурно и охраняемо. Three. Душевное спокойствие отдохнувших горожан, как следствие, меньше преступлений на почве трудовой усталости и большая работоспособность в понедельник. Four. Сплочение народа. Как не пафосно это звучит, ведь выходя вместе во двор на общую трапезу, как раньше выходили на общую лавочку, мы невольно знакомимся друг с другом и начинаем относиться друг к другу сердечнее, сравнивая западные сообщества, что в городах, что в высших учебных заведениях. Я могу только с грустью констатировать, что у нас люди очень отдалились друг от друга. Не зря мы не знаем в лицо ни соседей, не участкового. А это очень чревато, потому что мы друг другу многим могли бы помочь. И если бы люди были более дружны, они смогли бы чаще создавать что-то великое у себя на родине, вместо того, чтобы отправлять детей за заработком на большую землю, теряя с ними связь и обрекая их на вечную борьбу за выживание. Кстати, нашла аналогичный шашлык во дворе в Швеции, со странички. Cartman HTML